によろくー燃え尽きるほどヒート刻むと血液のピーサンライトイエローオーバードライブ滅すべしハッピーウレピーねを上げさせてやる 胴上げさせてやろうピー、ウレピーよろぴくね よろしくねうんうん苦を与えん氷りつけにして最も残酷な死を送ろう、えー、モンキーが人間に追いつけるか苦痛を与えん甘いわお前はこのディオにとってのモンキーなんだよ モンキーが人間に追いつけるかお前はこのディオにとモンキーなんだよハッピーウラピーよろぴくね今も我が心に マミーアヨロピクニシャボンレンズ冷酷残忍その俺が貴様を倒すハッピーウレピーよろぴくね最終試練を行います私は今機嫌が悪いお前のような下品者とは口も聞きたくないし これが一点の曇りもない自然の生んだ奇跡の完全結晶スーパーエイジャ冒涜は許さぬ遅い向こうへスネックマフラーインディゴブルーオーバードライブ私に触れられるかしらサテポロジアニートの糸で編んだマフラー特別性よハッピーウレピーロピぴく地獄から舞い戻ったハイムがゴッドファーザーになってやる 究極の生物だとなんだ究極見ろよスピードワゴンまるで原始人だな <laughs> 知能は低いんじゃないのかんなんだいきなり予想外これはただの人間ではないか貴様にとどめを刺せるなんてなんだするぜハッピーウレピーよろぴくね 闘のモードピーよろしくねー、のモードお前ら全員で始末せよ再活のモード <laughs> けた気分は。Oh no! 実にいい響きだ。やれやれだぜ。やれやれ。ぶちかます プラチナぶちかますぶちかますぶっ飛びなスタープラチナ時を止めたスタープラチナスタープラチナ てめえは俺を怒らせた。ハッピーウレピーよろぴくねー。いくぞラルドースプラッシュハイエロ JP よろぴくねオーバードライブくらえたかったなよく飛んだくらえくらえハッピーウレピーよろぴくね クロスファイヤーハリケーンスペシャルヘルトゥーユーハッピーウレピーよろぴくねシルバーャかかってこいおあばよシルバーャ おいピーレピーよろぴくねー レピーよろぴくねーこピーウレピーよろぴくねーやぶにれ ピー裏ピーよピぴくー。頼みは任せたぜアンさんに任せるぜ俺は鏡の中にいる俺たちは無敵のコンビだぜピー裏ピーよピぴくー。頼みは任せたぜ弾丸だってスタンドなんだぜこれを舐めきって そこかと予想しなかったアンさんの命取りなのさハッピーウレピーよろぴくね勝った第3部 p よろしくねハッピーウレピーよろぴくね だけど、死んでもらうわだらしないで覚悟できてんだろうねハッピーウピーねボインゴボインゴブラザーズの勝利だ ンジャーズの勝利だそうだな紅茶がいいな同じだ食いったのにごめ3つですね運命は決まったそう俺たちはボインゴボインゴブラザーズ

レピーよろぴくね戦闘してんのさ圧倒上回どんどん磁力は強くなるハッピーウレピーよろぴくね しいよろぴくねそうだねえらいえらいおりゃハッピーウレピーよろぴくねはい

貴様だ。エッグにとどめを刺してくれる

敵の血筋は消滅するというザ・ワールドオーバー真実させてやるウレピーくらえエメラルドスプラッシュ ントグリーンくらえくらえ相手にならないなエメラルドスプラッシュ ピま、さかよろぴくねジョースターさんすかクレイジーダイヤモンド髪の毛がどうしたところ クレイジーダイヤモンドクレイジーダイヤモンド一旦おめえを直せばよこれで全然卑怯じゃねえわけだなすげえ爽やかな気分僕らのクト3

を止めただが断る君にはセーフティーロックをかけさせてもらったよこれで君は僕に攻撃できない JP よろしくねてるの見つけたわこれで邪魔者はいなくなったわそのまま地獄に落ちやがれハッピー売れピーよろしくね全体戦闘態勢うわっ 「わね恐怖のサインを見つけた恐怖のサインを見つけたエニグマは絶対無敵の攻撃を完了する レピーよろぴくねキラークイーンどうせ君はすでにキラークイーンによって始末されてしまっているのだから君を始末させてもらう正確に命中した一つの戦いに勝利すること逃がさないよゴッドストレイキャット 防御してチャンスは訪れたいいや限界だ押すね戻ったぞハッピーウレピーヨロピクニーハッピーウレピーヨよろぴくね羨ましいな暇そう 何か胸騒ぎがするあなた覚悟してきてる人ですよね逃がさない

スをゲットするラウンド1ファイ決まりだぜとことんやるってなやれとことんやるぜヨロピクミー ーどこまでも追跡するブルそこだぜお茶でも飲んで話でもしようよ ピーウレピーよろぴくねーこの道具されやがバラマトそれこの道具 ピクねジク最終試練を行いますはわかる完全に秘密は俺 ぐちゃぐちゃにしてやる <laughs> やはり届いてねえぞハッピーウレピー、ヨロピクねシルバーかかってこいおおばよシルバードブ野郎 ピー、うれピー、よろしくね はい、よろぴくねー逃がしはしない帝王はこのディアボロだお前がたった今目撃しそして触れたものは未来のお前自身だ終わらせてやろうこの世には結果だけが残るエピタフ次は加速の奇跡が加速できるそれが目指す次はな次はな 目指すにはない予測で狂きの奇跡が読むお前がどう目指すもの目指すものは予測できるぞ狂きの奇跡が読むお前が貴様の動きを予知した星の光を見ていたスーンフリー 全力で倒す逃げるんだよここが一番ストー何球続ける ぬこと以上に不幸なことが起こるんだよジョリーお姉ちゃんが僕に持っててくれって授けてくれたディスクだ自分の人生 ピー、ピー、よろぴくねー。はいはいはいはいかなる、とどめの時間。囚人は社会のカだそん内情は今徹底されたまい いウレピよろぴくねいいぞすでにできていたな決着はつけるどうどうかお前はた達成だ死に損ないがホワイトすべての始まりに重力があった私はこれからどこへ行くのかシームーン パンチは必ず一発だけお前は私にとって釈迦の手のひらを飛び回る孫悟空ですらない決着をつけるシームーン手になります主よ私を導いてください 国の時はついに来たメイドインヘブン決着はつける ではあなた くね公正なる戦いは内なる不安を取り除く受け身の対応者はここでは必要なしハッピーウレピーよろぴくね 時は動き出すハッピーウレピーよろぴくに